А, когда вы стали публичной персоной, что вы начали чувствовать? Вам стало приятнее или иногда хочется где-нибудь укрыться и спрятаться, наоборот, от всего этого? Или вы получаете от этого все-таки невероятное удовольствие? Ну, Смотря в какой ситуации. Первое время, а, даже не первое время, а долгое время мы просто не понимали, что происходит. Мы не понимали из-за того, что у нас, у э, нас мы никогда ни по кому не фанатили, и я не снижу. Поэтому, когда мы увидели толпу фанатов, мы даже не поняли, в чем, в чем происходит, почему. И я долгое время просто привыкал к тому, что, ну, видимо, для людей мы изложим. Ну, просто привык на слав Ты с этим ничего не сделаешь. То есть вот такое было ощущение. Было странно. Было очень странно. Наверное, в аспекте личной жизни иногда люди надоедают очень сильно, да? Иногда хочешь зайти в какой-нибудь магазин, просто Купить и... поковыряться, не думать, как да, ты выглядишь со стороны. Что он выглядит сейчас? Да, а так раз и сбоку взгляда я, наверное, не должна быть здесь. Хотя почему я не должна быть а здесь? А почему он здесь? Блин, это что, что это же дешевый магазин. На ширине да. специальных магазинов да. для танцоров. Вот так вот. Это да, иногда сложно. хочется, чтобы никто не обращал внимания. Иногда это очень даже приятно, когда тебя узнают в каком-то городе, в котором тебе кажется, что тебя вообще никто не должен знать. О котором ты никогда не слышал. Да, поэтому да, все зависит от ситуации, наверное. Вообще это как Хотели бы чего-нибудь большего или Может быть, чтобы познали на международной арене. Ну, как танцоров, да. Ну, я считаю, для этого нужно много работать, Э, сейчас мы наработали ну, на уровень своей страны, значит, больше. Может быть, вы можете сказать каждый из вас, какая, не то что дата, какое событие в вашей жизни, которое вы, ну, вот вы не сможете забыть? Может быть, даже связано как-то именно с танцем. Может быть, это... Дату я точно не скажу. Не дату, именно события. А, вообще. события. Это, таких много. И в основном неплохие какие-то. Как хотите, что у вас важнее всего для вас? Озадачила. А так, надо еще раз формулировать вопрос. А, какой-то Какой... момент жизни, который мы никогда не забудем, который очень для нас что-то значит, да? да? А. Не знаю, у меня столько всего Мне кажется, все состоит из таких вот... Вот у меня все степенно в жизни. У меня нет такого, что вот так вот. Ну, все потихоньку, потихоньку, потихоньку. И, наверное, каждый, каждый шаг это э, куда-то Дальше. <laughs> либо вверх, либо вниз. Ну, не такого, что <laughs> что-то. Что-то с неба упало, такого я тоже не вспомню. Мы не сидели дома, да, раз и полетели. Все равно ты, ты работаешь много, чтобы что-то сделать. Наверное, поэтому Угу. Не, ну может быть это именно, именно есть то, что вы пошли на танцы, когда в детстве это вот для вас событие. Мне было 5 лет. Хорошо, <laughs> для меня было очень-очень событием важным, которое никогда не забуду, это когда я первый раз пришел в зал а, по брейкдансу и полностью увидел, а, как танцует брейк, а, ну, по крайней мере, на то время у нас в городе. Я никогда раньше не видел полноценных выходов. Я видел только всякую фигню, как по телеку показывают, где чувак только крутится или что-то делает. А то я зашел и видел полноценный выход. Это был выход по Power Move, по страшным кручениям. И когда я все это в жизни увидел, у меня до сих пор эта картинка в голове а, летящего человека, и я понял, что все, вот это вот, вот это мое. Вот это я момент никогда не забуду. Как бы изменилась ваша жизнь, как вы думаете? Что бы было, если бы мне не было вообще танцев? Ну, это представить, на мой взгляд, невозможно, но если представить, что, допустим, нам вот завтра скажут, что все, Слава Снежа, вы можете делать все, что угодно, но только не танцевать, это я могу представить. Такой, ну, там, инвалидом стал, не дай бог. Ну, просто а представь, что вообще не, было никогда. А чем бы ты занимался? А, я бы другим спортом занимался, я бы боевым искусством занимался. Снежка говорит, не идет. Это для ее безопасности, <laughs> все возрасты Ну да, и тяжело представить, что вообще нет танцев. Но если бы на тот момент, когда я выбирала, что делать в жизни, и я бы не было бы танцев, наверное, бы все равно какой-то был э, такой шустрый чего то то ли сбор, то ли, не знаю. Ну, что-то связано. А в детстве кем У меня всегда что-то было такое всегда знала, что я буду танцором, хореографом, но у меня были такие ответвления. Я хотела в одно время стать ветеринаром. Срочно. Потом я хотела ездить, я ездила на коняшках, училась. Я думала, все, я буду а Я хотел быть, э, как их называют, в фильмах, кто исполняет самые страшные какие-то роли. Каскадер, да, что-то опасное. Быть гонщиком, например. все, что тут, где есть адреналин. Тебе нужно адреналин. Да, очень, очень. Вот это вот. Что -то, То есть инстинкт самосохранения почти на вообще с ребятами общаетесь? Вот вы уже провели с ними более 100 концертов. Вы будете продолжать общение или все-таки вас с некоторыми из них связывает только танцы? мы общаемся, вот взять, даже просто давай возьмем то, тех, кто сейчас с нами нет. Мы общаемся, но не прям, мы же не друзья, прям такие. Э, мы переписываемся, иногда советы друг другу даем, иногда э, мы можем позвонить и договориться как-нибудь тренировки. Но чтобы прям ну, а с кем дружески общаться. Дружеские отношения сложились? научно-человеческие отношения. Кто-то очень подходит тебе по внутреннему миру, кто-то вообще не подходит. И э, в зале мы становимся единым целым, а за пределами мы, ну, у нас нет точек соприкосновения. Также и вот да. Э, есть люди, с которыми Рабочая нам комфортно атмосфера. ехать и в одном купе, э, тренить на сцене, сходить в магазин, а есть с кем, например, ну, тяжело находиться. Также и здесь, там ну, да. с кем-то тяжело находиться, с кем-то комфортно.